Martin Bañez. Martin Bañez. Martin Bañez. Martin Bañez. Oinetako lurra utza biltikara. Ikara. Lau aragiok berean berala Martin Bañez, Martin Bañez ibarretan hildala. Martin Bañez, Martin Bañez ibarretan hildala. dut esku batean gezia zuzi dira seia Artuko dut esku batean gezia Bestean zuzi eta Erreko dut, erreko dut, erreko dut,